Акции а являются долей собственности компании. Если у вас есть акции, значит вы акционер. У акционера есть претензии на активы компании и ее прибыль. Предположим, Стив открывает компанию Eyes R Us. Ему необходимо 100 тысяч долларов, но он не хочет занимать их в банке. Вместо этого Стив инвестирует 10 тысяч долларов собственных денег и находит еще 9 других инвесторов, которые готовы инвестировать по 10 тысяч долларов каждый. Взамен он дает каждому инвестору сертификат, который представляет 10% от его компании. Каждый такой сертификат составляет 10% от активов компании. От зданий, от имущества, от материалов и 10% от любых будущих доходов. После одного года дела компании пошли хорошо, и общая стоимость компании увеличилась до 200 тысяч долларов. Это означает, что каждая акция компании теперь стоит 20 тысяч долларов. 200 тысяч долларов разделены на 10 акций. Это в два раза больше, чем первоначальные 10 тысяч долларов. Инвесторы могут продать свои акции в компании другим инвесторам с прибылью в 100%. Так работают акции продаются и покупаются ежедневно на крупнейших биржах.